ママもういいよ迷惑かけた小田さん桐生すまねえ兄弟俺はまるでお前の力になってやれなかった いやそれこっちのセリフだ結局お前のことまで巻き込んじまった悪い <laughs> おいお前これからどうする気ださっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろさっきおめえが下で暴れてる間 阿波野の兄貴がそう言ってたんだこれから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってなああ俺からもお前を説得しろって言われて立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だとよう社長は今 お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだその社長の首を堂島組に差し出すのかあんた黙ってろなんだと断りや花の代わりに気流が的にされる組織ぐるみで追われるいくらなんでも生き残れねえだったらうちの社長が殺されることは構わねえのか 霧を巻き込んだんだろうがよせ相手は怪我人だ錦それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上なんだ思っているそのタイミングが早かっただけだ堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりかバカ言ってんじゃねえまさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ それは確かにそうかもしれないもともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一粒をかっさらうつもりでいた堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだそれをうまく使えばうちもカムロ町の一角を担う組織になれる堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に こうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな天野の兄貴を甘く見すぎだあの人癖なんかとは比べ物にならねえよ切れ者だとにかく社長と話してみるママ電話貸してくれ全員が助かる道だってあるはずだ うちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もあるだといいがよ社長小田です今桐生とセレナって店にいますええそれで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきましたはいうちが空の一つを追っていることにも気づいてます 社長は今すぐ身を隠してください俺はもう桐生は信用できないと思います社長を堂島組に売るかもしれないおいちょっと待ていいんだ錦でもよ <laughs> これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない 悪く思うなよ騒がせたなママ怖い思いをさせてすまなかったうちの心配なんてそれよりこれからどうするのおい待て桐生おめえどうする気なんだよ 今さらジタバタしても始まんねえもともと組を抜けた時は一人でやるつもりだったまずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす振り出しに戻ったなバカ野郎この状況でそんなことできるわけねえだろそれでも 俺はやるしかねえんだ

立花なんでここに警察が調べ尽くした現場ですもう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ分かっているうちの情報網を使ってクゼを洗いました もしクゼがあなたをはめた黒幕であればここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずですですがクゼの周りにそういう動きはありませんでしたどういうことだつまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません他にいます何今私が掴んでいる情報はここまでです それをあなたにお伝えしようと思いましてねそのためだけにあんたはここにええですがご心配なく私は神室町から姿を消しはしません堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたがそれでも想定の範囲内ですその割に小田は淡くってたがな小田さんにもまだ伝えてないことですが この殻の一坪の所有者を見つけましたえ訳あってまだ接触はできていませんですがその人物を内側押さえ殻の一粒を手に入れれば堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げるこの土地の価値はそれだけの力を生むんですですから桐生さんあなたにはそれまでの間 死なずにいていただきます無理な相談でしょうか殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ一日くださいただし他言無用ですたとえ相手が錦山さんや柏木さんであってもあんたを今阿波野に売り渡せば 堂島組に狙われずに済むんだなあなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ明日連絡しますどうかそれまで堂島組から生き延びてください桐生さん it. らどけ 後悔する しそうおお うん。 Uh. とぐらい付き合えちょっと寄付してもらおう 何ああ おおいただなんだおおあよかったじゃんちょっと っしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。 ありがとうございました。